करतायत दोन हजार तीन मध्ये डोंट जो वर्ल्ड कप फायनल इंडिया आहे ऑस्ट्रेलिया त्या आणि मार्टिननी जोर जोर होतो पण इंडियन झाली जायचं आणायचा <laughs> <laughs> कोणी कोणी डिसअपॉइंटेड आहे ते म्हणजे असं माहिती माहिती काय बॉडी लँग्वेज अभ्यास असेल ना म्हणजे तर असे डिसअपॉइंटेड अकरा बारा इंडियन प्लेयर गेले आधी जे बिचारे ट्वेल्थ पण वगैरे होते त्यांना मिळाले <laughs> असंच क्लासिकल तेव्हा हडल करायचे huddle and the Indian team got into huddle and Tendulkar just took a white paper or some whiteboard somewhere where is a times come on Baka, we can do it तो गांगुली वगैरह सब फर्स्ट हो गए गांगुली और बाकी द्रविड़ वगैरह सब फर्स्ट हो गए तो ओनली गाय वो एंटर दैट तो Sachin Tendulkar because he innovated his approach he said, okay, गेंदे कितनी है सहवाग? And सहवाग, तो सहवाग में सहवाग में मोहतवा के लिए कर पाएंगे, बॉल डालने के खाने से, रन पर विलन, ना कितने बॉल है सर? 300 आपको, ऐसे की गेंद, बोले आजकल ये द्रविड़ वगैरह विकेट कीपिंग कर रहा है तो वो सात आठ बन जाए हर बजे तैयार है ना हाँ तैयार बैट बोले आठ बैट्समैन हैं पचास ओवर का गेम है तीन सौ गेंदें हैं said one for every over. Sevak yes, Yuga yes, Harbhajan also said yes. Zahir का साथ मैं तुम छक्का मार और कर लो बात तो सचिन से छक्का की जरूरत नहीं है 50 ओवर है 50 ओवर में हर एक में चौका मार दिया तो रन कितने माइनस हो गया हर ओवर में चौका पड़ गया तो रन कितने माइनस हो गए 50 into 4 200 बॉल्स कितने कम हो गए से 200 गायब हो गए एक बाकी रह गए डेढ़ सौ बाकी रह गए गेंदे ढाई सौ बाकी रह गए मतलब कम ऑन गाइस यार we are international Indian players can't we make 150 runs in the remaining 250 balls team won better of course sachin tried things didn't go that way perspective was different in the same way in 2006 uh, if you remember this final match between Australia and South Africa the series at Wanderers when everybody came to Wanderers the series was tied at 2 Head and Gill पे दुनियादारी पॉन्टिंग पॉन्टिंग आके पूरा 434 बजा दिया साउथ अफ्रीका में जो classic shoulders drooping drama everybody went in there the innovator was That's Callis. I'll tell you what Callis did. Callis again got everybody into huddle and said, यार पता नहीं आज का दिन बड़ा लकी लग रहा है तो साले काय का लकी इतना मार खा के आए हिस्टोरिक हो गया चार सौ चौतीस दिन बड़ा लकी है आप लोगों ने देखा क्या वो पिच पूरा पाटा विकेट है और वेदर और ड्यू कंडीशन और ग्राउंड भी देखना बड़ा छोटा लगाया लगता है ग्राउंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया 20 रन कम बनाया है and boss really got elated because situation was so dark look at your salary figure and you say no I am probably earning 20000 more you see how you feel in the evening no pet ज्यादा जाएगा it is about innovation yeah to think different